Coragem uma fantasma A realidade Inevitina Sempre tá triste O não consigo Já no rosto Isso foi na lição Salve nossos irmãos Esses são nossos índios na na na na na na na na na na na I know. not you know.